Odamlar aslida kim? mavzusida suhbat olib boramiz. Yer sayyorasidagi barcha odamlar Hazrat Odam alayhissalomning naslidan tarqalgan. Hozirgi zamonda yashayotgan xalqlar butun dunyo tarixchilarining fikricha Hazrat Nuh alayhissalomning Xom, Som, Yofas ismli uch o'g'li nasldan tarqalgan degan fikrni ilgari suradilar Buni qarangki, Afrika, Hind, Amerika tinch jaziralarda tirikchilik qilayotgan qora tusdagi xalqlar xom urug'i naslidan tarqalmish bu urug'lar hozirgi amerika va afrika qit'alarida keng tarqalgan xo'sh xo'sh unda som naslining urug'lari kimlar deyishingiz tabiiy albatta ular misriylar osuriylar suriyaliklar ibroniylar aha bu siz bilgan yahudiylar arablar armanlar ular albatta som naslidan tarqalmishlar siz Yofas avlodining ikki ulug' firqasi borligini bilarmidingiz? Yo'q albatta. Birinchisi, o'sha armiyasi uchun muhim asosiy g'oya vazifasini bajargan. Biz eng oliy irqmiz, oliylar avlodidanmiz deya jahonga baralla ovozini ko'targan, gitlerni g'oyalariga dastak bo'lgan. Ha, ha, bu oliylar qavmi haqida gap bormoqda. Ikkinchisi, Turoniya qavmi haqida. Bu qavm asosan Markaziy Osiyo mintaqalarida keng tarqalgan. Barchasining vatani hozirgi siz bilan biz yashab turgan Markaziy Osiyo, ya'ni Durona zamin mintaqasi hisoblanadi. Oriy va sariy xalqlar ham badaviy ham madaniy hayot kechirgan. Bir-birlari bilan madaniy aloqalar o'rnatgan albatta. o'rganishlardan ma'lum bo'lishicha, bu qavmlar bir tilda so'zlashgan hozirgi o'zbek tiliga juda yaqin barcha turkiylar uchun asosiy til hisoblanadi o'zbek tili bu turk naslidan bo'lgan xalqlar asosan yilqi boqqanlar turklarga ta'rif berishcha ular mang'ul qiyofatli chidamli o'rta bo'yli kamga qanoat qiluvchi sabrli jangovar yolg'on gapirmaydigan o'g'irlik uchun unga isloh hisoblangan mag'rur to'g'ri so'z va eng asosiysi doimo ot ustida yurgan va unda uxlagan ovqatlangan va jang qilgan turklarning eng asosiy sifatlaridan biri ular o'tovga kirganda dasturxon atrofida o'tirganda erkaklarining chardana qurib o'tirgani bu turklarga xos odatdir kimda shunaqa sifatlar bo'lsa albatta ular asl turklardir turkiy xalqlar eng qadimiy xalqlardan hisoblanadi olimlar ularni turli nomlar bilan tarixlarga kirgizgan bu nomlar sak skif Ori, sarmat hun tatar mang'ul va juda ko'plab nomlar bor albatta turkiy xalqlar butun dunyoga tarqalgan dunyo bo'yicha yarim milliondan ortiq turk bor turkiy xalqlar asosan xristian musulmon buddiy qavm dinlariga e'tiqod qilib eng ko'p musulmon dinini qabul qilgan